E eu que andava nessa rua de jaqueta degustando um baseado Escutando raça negra na matina um velho celular trincado Sem noção de tempo, espaço, pouco espaço, sonho não realizado Várias letras rabiscadas num caderno eternizam meu passado E eu que andava nessa rua de jaqueta degustando um baseado Escutando raça negra na matina um velho celular trincado sem noção de tempo, espaço, pouco espaço, sonho não realizado Várias letras rabiscadas no caderno eternizam meu passado Tudo que é bom dura muito pouco Menor tudo que dura é resultado de sufoco Um jovem nas alturas trabalhando feito louco Com ordem e postura pra permanecer no topo uh, Tolo, não se faz de pouco. Sei que tá querendo fazer parte desse jogo Tô aqui faz um tempo, quando chego pega fogo Comprei sua alma, pena que ela vale troco Eu me recordo de discórdias no acordo é solitário que não é visto não é lembrado, nem mesmo no aniversário Antes mal acompanhado, hoje de fé do lado de cinco mano perigoso que chegou pra dar trabalho Periculoso, faz a pose, nós tá flex Nave é mil por hora, escutando minhas tracks Pegar tá me esperando sem calcinha no triplex Dependendo dos outros, sigo tipo Mad Max de noite é 9 graus em Netflix Beijando seu pescoço, tira a roupa, é hotkeys Daria um filme 100% hack, tech, pix Na pista nos degrau é várias trick, high, swift Mano no Wade que trouxe lá da Colombita Inacreditável de seu filho nos imita Não sou de dar exemplo positivo e nem preciso Já basta o livre-arbítrio, falho que eles utilizam Há muito tempo eu só procuro uma maneira de me infiltrar no sossego Graças a Deus eu vi um brilho na janela me chamando hoje se Era meu santo me dizendo que não posso temer nunca o desespero A salva eu sigo tortura dos inimigos que já provocaram medo E eu que andava nessas ruas de jaqueta degustando um baseado Escutando raça negra na matina, um velho celular trincado sem noção de tempo, espaço, pouco espaço, sonho não realizado Várias letras rabiscadas num caderno eternizam meu passado e Eu cantava nessa rua de jaqueta degustando um baseado Escutando raça negra na matina, velho celular trincado Sem noção de tempo, espaço, pouco espaço, sonho não realizado Várias letras rabiscadas num caderno eternizam meu passado